rekaman yang betul-betul nih oh ya tuh sengsara oh dorong punya kerja nih daripada Okay, uh, ah, welcome to Mr. Mat channel Anda sedang menyaksikan saya, Mr. Mat Dan untuk uh, video update video kali ini uh, ah, Mr. Mat akan buat reaction Dari ICU ke Liang Lahat uh, Daripada Malaysian Gazette Namun sebelum itu, subscribe, like and share Dan tekan notifikasi button Dan harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan walafiat Sebelum tu, uh, Mr. Mat ada buat uh, satu survey uh, di mana kita hendak tengok apakah penonton mahu so bila kita nampak tu apa itu video itu uh, survey uh, ah, 80% eh 60% mahu uh, Mr. Mat buat uh, reaction video mengenai uh, dari ICU ke liang lahat so uh, tanpa buang masa sekejap saya mau setting dulu Okey, tanpa buang masa kita sama-sama kita saksikan uh, dari ICU ke Liang Lahat uh, merupakan satu dokumentari daripada uh, Malaysian Gazette. Kita sama-sama saksikan. Eh, eh, eh, ya? Sebuah dokumentari Malaysian Gazette. Perit kecil berlalu di barisan hadapan. Kita dapat mengusah mereka dengan lebih awal sebelum mereka menye menyebarkan lagi baris itu kepada populasi lain. Ya, betul. Oh. Seksa Oh pakai PPE tu. dan hmm. ya? I got goosebumps I got goosebumps okay. let's go dari ICU ke liang lahat dan kejayaan mini dokumentari Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengorbanan petugas barisan hadapan Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini, hmm. Nisha KZ kini membawakan anda laporan khas tulang belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19. Hmm. Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL, Nur Hazmi Rosman, pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Sama seperti frontliner yang lain, yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak, jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu hmm, hmm. pejabat hingga kepada tiga shift jadi pada masa itu memang uh, terasa uh, penat jugalah sebab nak memastikan semuanya berada dalam keadaan baik Hujan uh, perlu dijalankan pada masanya jadi uh, penat tu lama-lama akan terasa juga lah. proses uh, sebenarnya heat activated by menggunakan haba uh, suhu yang tinggi jadi kita akan matikan virus tersebut dulu dan kemudian uh, sampel bukan kita akan uh, lakukan proses nucleic acid extraction oh, prosesnya oh, ialah kita untuk proses dapatkan dia. Eh. RNA virus tersebut daripada oh, sampel perkenaan uh, Yeah kalau ikut uh, ada satu report tu kan tadi dengan bahan reagent daripada campuran tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin uh, DNA apa COVID-19 ni dia beza sikit akan buat analisa pada keputusannya dan baru kita dapat hasil. dan belum ada hasil cure lagi belum satu sampel itu sama ada mempunyai vaksin. RNA virus uh, SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel berkenaan Hmm, hmm. Rumit juga kerja dalam ini. Bertugas sebagai senang. pakar perunding intensivis di ward ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan. Melihat kematian seorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr. Ismail Tan. Hmm. Namun, beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pembagian pesakit COVID-19 yang terpaksa melalui detik-detik terakhir di dunia ini bersendirian dan hanya ditemani pakar dan petugas kesihatan, bukannya orang tersayang. Oh. paling tebal pipi baju pipi itu orang hubungan secara langsung dengan uh, waris ataupun keluarga tersayang hmm, besar doa dari orang sejak sakit covid yang masuk ICU kita akan uh, update family member setiap hari uh, melakukan video call uh, untuk waris pesakit supaya mereka dapat sekurang-kurangnya uh, berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU. Uh, Puan Mariam, uh, ah, suami Puan Mariam sekarang Encik Kamal berada dalam tengah. Pernafas saja masih teruk. Okay, sebab kita tu hmm, masih masukkan. Sian, ni lakon semula pun. Tapi ah, dia punya feel tu sama. Anak buah saya baru masuk. Oh, kamu. Hasil rahsia bukanlah satu satu hmm, kembang bulu apa? Satu event. Serius guys, kembang bulu tu. Tengok ni. So, kan. um, Tengok sangat mencabar untuk semua anggota kita masuk dari saya sendiri. Terpaksa menghadapi saat kematian untuk pesakit. Uh, bila kita terpaksa telefon uh, waris mengatakan yang yang pesakit yang telah, telah meninggal dunia ataupun akan meninggal dunia. Hmm mereka akan tanya kita boleh datang, boleh tengok ada yang menangis, meraung dalam fon tu. Dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang. So hmm. itu satu saat yang luar biasa. So ada juga beberapa sakit yang tiba-tiba jantung berhenti. Segalanya, ya, betul jantung berhenti dan kita terpaksa buat CPR. Lepas tu baru kita telefon begitu, patient dah tak ada. Masalah ya. Sian no. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL hmm. yang mana hasil bedah siasat tersebut membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara termasuklah pengurusan mayat pesakit. Hmm. Mayat uh, pesakit COVID haruslah uh, dibalut uh, dengan uh, hospital uh, kain putih uh, cotton uh, kain putih cotton pada lapisan pertama risiko ni dan dimasukkan ke dalam orang lain risiko body bag lapisan kalau sekali kena dua, body bag uh, ah, no. bukan ada ubat dengan ada ubat sodium hypochlorite 0.5% potensi atau risiko jangkitan daripada hmm. mayat hmm pesakit COVID tetap eh? ada kepada orang yang menguruskan atau orang ya. di sekeliling. Hasil penemuan berdasarkan kami yang menunjukkan terdapat virus COVID-19 di permukaan badan uh, mayat pesakit COVID hmm. dan juga terdapat virus COVID-19 daripada cecair yang keluar daripada rongga hmm. badan. Ya betul patutlah dibalut begitu. Bagi salah seorang pengurus jenazah COVID-19, Zulina Sulaiman, walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut. Nah, ya, hmm, orang apa ni awak tayamum? Setakat ni orang cuma tanya uh, memang waris tak boleh tengok ke? Memang orang uh, eh, mandikan tu jenazah. Eh, setakat ni cuma tak takut ke? Itu persoalan dia, tak hmm. takut ke sebab bila dia orang dengar COVID je, dia orang takut. Ha, jadi siapa cakap lah, bila kita dah diamanahkan, bila kita dah dipertanggungjawabkan, perasaan takut tu semua hilang. Setiap kali nak mulakan tugas, hmm, saya akan uh, telefon mak, abah bagi tahu mak, tu, uh, eh, suami. Kalau Allah dan Allah ini, sebut yang kebayang ni, tak Terus disembayangkan lagi, eh, kembang bulu aku. <laughs> Kembang bulu aku tengok ni, anu. Ini ni, dokumentari. Tengok dokumentari ada yang di Indon tu dia cuba bawa jenazah balik ke rumah bahaya betul jenazah covid tapi dia orang nak peduli hmm. syukurlah di Malaysia dia ikut masih lagi ikut SOP kalau di tempat lain tak tahu sampai ada mayat tu di US sekarang apabila jenazah tiba di sini di mana pasukan saya akan uh, memakai lah sempurna kita di Malaysia ni uh, yang dikendalikan dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah di mana kami hmm. akan memakai suit itu berpandukan apa yang diterangkan oleh uh, pejabat kesihatan daerah tersebut. Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM dan juga pejabat oh, kesihatan di daerah teratur oh, kubur kita dia. diminta untuk tidak mengadakan talqin. Nah, talqin tiada apa. Lah. Sianlah. itu kan <laughs> kembang dulu kan. walaupun dia lakukan semula kan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kau berikanlah kekuatan kepada kami barisan hadapan kami menghadapi mujahadah untuk menghadapi Ya Allah penyakit wabak ini Ya Allah Amin. Oleh itu Allah Kau jagalah kami ya Allah Amin. Kau peliharalah kesihatan kami ya Allah Jika ada di antara kami yang sakit Engkau sembuhkanlah Jika di antara kami Amin. ada yang telah pergi menemuimu ya Allah Kau rahmatilah mereka ya Allah jelas bukan di tangan barisan hadapan sahaja tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Ya, betul. Lengkung yang semakin melandai bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak hmm. kerana peperangan ini masih panjang dan belum tahu akhirnya. Selagi belum ada vaksin, hasil selagi itulah pihak terutamanya rakyat kita sebenarnya terdedah dengan COVID-19. Vaksin belum ada lagi ni, belum ada lagi guys. So we all uh, berisiko dengan Ya betul. Kami untuk bantu anda. Hmm. Kasihan ada orang. Dia dapat jumpa family. Family pun ya lah. ada satu posting tuh dia tidak boleh dekat dengan anak dia lepas pulang dari hospital oke okay. jadi itulah betul ini kan kalau belum ada vaksin belum lagi selesai ini belum selesai lagi kita punya apa Pandemik nah, ini rekaman yang betul-betul oh ya tuh sengsara oh orang punya kerja nih daripada Malaysian Gazette Inilah dia uh, uh, Para penonton istimewa Daripada Malaysian Gazette Kalau mau tengok dia punya video dia full Kamu boleh cek di uh, apa Malaysian Gazette MGTV dari ICU ke Lengahat Okay, my reaction on this video Uh, actually kita sebenarnya belum lagi habis uh, ini pandemik COVID-19 selagi belum ada dia punya apa dia punya vaksin ditemui selagi itulah uh, kita akan berdepan dengan masalah ni dan uh, kalau ikut laporan media hari itu uh, banyak spekulasi lah ini uh, virus ni daripada daripada makmal uh, sengaja disebarkan macam uh, kes uh, SARS di mana ada laporan entahlah bloggers dari mana dia bagi tahu uh, dia punya cara sebaran dia tu uh, akibat daripada satu buah uh, bilik hotel di Hong Kong apabila uh, ada satu I don't know Caucasian barangkali yang tinggal yang tinggal di bilik tu dia lepaskan tu uh, virus melalui botol botol yang berisi tu virus tu lah I don't know betul atau tidak saya tidak tahu tapi banyaklah spekulasi mengenai ini namun realitinya sekarang um, sekarang ni um, virus uh, COVID-19 ini merupakan uh, pandemik yang perlu dihadapi oleh semua uh, banyak kematian berlaku bukan saja di Malaysia tapi di USA China China um, di paling teruk di USA lah mula-mula Itali and then USA apabila kami dengar dalam berita uh, baru saja tadi petang tu update dia mahu dalam um, around 100 100 people 100 uh, 100 ribu orang yang meninggal dunia so uh, kita kena hati-hatilah walaupun sekarang ini kita PKP semakin dilonggarkan di sini namun uh, kita jangan lupa bahwa ini virus ni menyerang sesiapa walau apapun alasan kita walau apapun kita punya apa kita punya uh, alasan di luar sana namun kita kena berhati-hati hati Oke, sebab baru-baru ini kalau di tempat saya hari itu ada satu kes di uh, COVID-19 satu kes di kawasan Kimanis uh, melibatkan di kawasan uh, depo tahanan sementara uh, tidak jauh daripada saya punya kampung uh, around 5-6 km daripada kampung saya uh, sebelum mau, mau ke Papar tu ada satu di namanya Batu 30 selepas jembatan di situ ada satu depo tahanan di sana di mana um, seorang bayi berusia 8 bulan begitu um, apabila bayi ini cerita dia dia berbangsa um, bukan bukan warga tempatan lah warga asing yang di, berada di depo tahanan di situ depo uh, tahanan sementara um, jadi cerita dia um, pihak kesihatan dia hospital dia buat swab test mungkin masa mungkin di hospital barangkali swab test di hospital mungkin um, dilaporkan di media sosial um, itu bayi itu dia dihantar dia ibu bapanya hantar ke klinik bengawan dah, klinik bengawan and then hospital I don't know mana satu yang betul tapi dia hantar di hospital uh, ataupun klinik and then dia buat swab test dan didapati positif COVID-19. So, kita jangkakan uh, bayi itu mungkin dijangkiti mungkin daripada ibu bapa dia ataupun mungkin daripada tempat-tempat yang dia lawati, I don't know. But uh, still, lah kita masih terdedah dan akibat daripada itu juga, uh, kawasan papar diistihar sebagai kawasan kuning semula walaupun sebelum ini di kawasan hijau tapi kawasan daerah ni daerah papar uh, eh, setiap kuning di mana Kimanis ini sebagian daripada uh, kawasan daerah Papar di Sabah. Jadi ialah sama-sama kita tunggu mungkin uh, kita tunggulah mungkin ada uh, news daripada Kementerian Kesehatan Malaysia uh, daripada Jabatan Kesehatan Negeri Sabah barangkali tengok beberapa hari ini harap-harap tidaklah bertambah makin kurang saya, kita harapkan begitu makin kurang dan uh, kita harapkan banyak lagi kawasan hijau yang diumumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Uh, setiap hari setiap hari mereka update ni di media di uh, di televisyen TV1 uh, di media uh, setiap pukul 4, 4 petang 4.30 4 petang dalam kawasan dalam masa uh, begitulah okey so um, rasanya itu saja Mr Mat ingin buat reaction Terhadap video ni memang kembang bulu saya tengok uh, dia bagi tengok tu kawasan-kawasan yang anu uh, apa kawasan-kawasan uh, dia punya proses proses-proses dia sampailah ke yang lahat memang agak mencabar lah jadi tabik kepada frontliners di luar sana uh, if you watching this I'm salute you salute you guys and um, kita sama-sama lah sama-sama kita cegah ini COVID-19 uh, ah, bukannya peranan seorang tapi peranan kita bersama okey uh, you ada mau cakap apa? no ada mau cakap? no tiada? tiada yang di milik sana ada mau cakap? tiada tiada tiada okey so okay, guys okey ni saya punya nahwa okey so uh, thank you for watching this channel uh, I hope harap-harapnya ini channel lepas 100 view saya tahu kita punya subscriber lebih seribu lebih oh, um, saya harap ini lepas, lepas 1k lah Okay, satu k view Amin Ya Rabbal Alamin Okay, sebelum kita mengakhiri ini video Harap kamu semua untuk subscribe, like, tekan notifikasi button Share sama kawan-kawan semua di media sosial Dan kita bertemu ke video update yang selanjutnya Namun uh, minggu depan mungkin kita terlewat sikit sebab kita akan bercuti ke mana? Ke Kundasang. Spoiler alert. <laughs> ke Kundasang. Okey, kami akan bercuti ke Kundasang. So update video akan lewat sikit. Uh, and then baru kita akan pergi kepada kita punya next project iaitu uh, challenge loot Uh, Latih Latih challenge TikTok Kita akan buat reaction itu Dan juga kita akan buat reaction uh, mengenai ah, Raja-Raja uh, Melayu. Ah. So stay tune guys, stay tune and kita jumpa di next update video. Peace out.